السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم حازم من قناه Twin Gamer جيت لكم فيديو جديد ولعبه جديده على قناتكم Twin Gamer انا قلت قناه مش مهم النهارده معانا لعبه Yu-Gi-Oh Duel Links لعبه اصلا محدش يقول لكم انا جبتها منين او كده هي الانمي انا كنت بتفرج عليه زمان وانا صغير فقررت ان جو نستاجي كده فلقيت اللعبه بالمره فجبتها بس اكتشفت إن مش اللعبة نفس اللعبة يعني هي speed duel وده نوع ما اخترعوه بعد ما انا سبت الانمي واللعبة و... آه، فمش المهم ان رجعت من شهر كده وكنت منوب جدا بس دلوقتي اعتقد اني بقيت ليفل آه، اعلى من النوب شوية ف تمام حاليا النهارده معايا دكه الوحيده اللي بعرف العب فيها حاليا دكه ال Red-Eyes دي تمام فا اوكي وضفت لها حاجات من ال pack الاخير اللي كان لسه جاي لسه نازل من كام يوم تقريبا موجود هنا اوكي الباك ده طبعا فتحت كتير منه جالي الكارت ده فلو حد يعني يعرف كده كويسة الكارت ده يقول لي يعني عشان شكله حلو وطبعا هنا حاجات كتيرة وفي اللي هي الكروت دي بتاعت الجزء الخامس تقريبا او مش فاكر من ال Duel Monsters. اه ممكن يلا نروح نلعب دلوقتي كم game كده في ال rank. طبعا انا حاليا rank gold خمسة تمام طبعا سلسلة انتصارات بالمجموعة فيلا بينا نبدأ أول معركة نشوف هنهبب ايه فلو انت جديد في القناة ما تنساش تضغط subscribe للقناة وتعمل تعليق وقول لنا عايز الحلقة تانية من يوجيو ولو انت بتتابع بابجي كرافت وفيفا موبايل فقول لي برضه في التعليقات ممكن انزل فيديوهات تانية يبقى اكيد حن... اكيد هنزل فيديوهات تانية بس آه، مش يلا اول حد بيلعب يو سي اوكي اوكي انا الاول العب الكابتن دوت هو بيعلقوا ازاي على ال... انا شو هما بيلعبوا صراحه ما جربتش اعلق على نفسي وانا قبل كده بس حاليا هو ده احسن حركة ممكن اعملها الصراحة ده احنا الاتنين دولت وقتل الاستر بريدر تقريبا تمام أيوة. اوكي ونجيب التين ده طبعا مش عارف اعمل اي حاجة الدور ده عشان ده الدور الاول بديهات يوجي بديهات <laughs> اوكي وبعدين هتعمل ايه خلاص نحاول يجي بس ستار دراجون كده يبقى المطوط ماتت اصلا كرة المقلوبة ورينا بقى ويلفل حسيت ده كده نأكتيفيت البيت داون مش كده بلعب بستو when you're in battle activate نجيب الباص ده كده كمان يلا انزل يا عم اوكي اوكي دورك وريني هتعمل ايه عايز اخلص على ال game الجاي حط حط التنين بتاع ال... الصندوق الجديد اول ما حد لما ميت النص شوف يا حبيبي يلا يلا مرينا ايه ده rad se troja تالته اوكي ماشي يا عم اوكي اول game كسبناه مش الولع فصل بعد الحركة الغبية اللي هو عملها كده أو الجيم مع النهاردة كده البلاتينيوم يشع أمامي تمام حطينا ودن كمان يلا نروح نشوف الماتش اللي بعديه وعندنا هنا يلا تعال ال game التانية معنا النهاردة اوكي ملعبتش ضد الشخصية دي كتير بس نشوف هنعمل ايه مع التشكيلة بتاعتي اوكي بداية كويسة بالكروت اللي معايا في ايدي بعرف اعمل استراتيجيات بيها اوكي الاثنين بس حاليا شيل ده ارمي ده كده جيب ده و activate ده مش عارف نخلص ال game المرة دي لكن هنقدر نجيب ال Buster Blader ويجيب ال Red-Eyes ويستدي ال Red-Eyes شيل dragon بحب الكارت ده اوي activate دلوقتي battle مثلا بريدر تلات آلاف تلات كي محتاج بس اسحب كارت تنين ال game الجاي مش فاهم هو بيعمل الصراحة بس كي هو ده كل اللي انا عايزه activate ده ضحي بالتنين وصل الاضافه الجميله دي بقى بتاعي حط كده و ما مش تدمره activate ال beatdown اعمل normal summon ودلوقتي battle وهبه وادي الماتش التاني سلام سلام معرفش هو هو داخل يهبط ال account ولا ايه بس عشان امر تمام والماتش الماتش التاني معانا النهارده اوكي شباب اعتقد ده كل حاجه معانا النهارده ما تنسوش تعمل لايك سبسكرايب فيفورت وشير ولو عايزين حلقات تانية من لعبه Yu-Gi-Oh Duel Links. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت من Minecraft و PUBG و FIFA Mobile واستنوني في حلقات تانية والسلام